अगला स्टेशन मुंबई सीएसटी जब हम मुंबई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें नज़र आती है मुंबई की झोपड़पट्टी और गंदगी उसी गंदगी के वजह से जय हिंद नगर के लोग परेशान हैं छोटे छोटे कीड़े हो रहे गटर में पूरे जम के वो भी अंदर आ रहे थे दो महीना से ये तोड़ के रखा है बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे आज तक नहीं बनाए चले कैसा गिर गई इधर मेरी बेटी बीमार है मैं बीमार हूँ किस वजह से हम ये वो इधर ही ये वजह से ना ये गिरती है गटर में पड़ती है ये लड़की है मेरी इसको मच्छर काट के उसको मलेरिया हो रहा है और दूसरी बार लड़की को इधर इन्फेक्शन होके ऑपरेशन पर सोमवार को कर दी और सोमवार को लेके गए तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए ये गटर बननी चाहिए हमारी बस और कुछ नहीं हमको चाहिए पलट दिया था में कोई तकलीफ नहीं है हमारे घर सब सही जब भी आप गए थे ना हाँ। मट्टी थोड़ा थोड़ा उन्होंने डाला फिर उसके बाद बनाने लगे पंद्रह दिन के बाद हम लोग मोर्चा लेके गए उधर स्टेशन पे यहाँ पे गंदगी थी गली आपकी बनी नहीं हाँ। थी तो कौन सी आपकी बेटी बीमार थी और आपको यही मेरी बेटी बीमार हो गई थी तो अभी आपको कैसा लग रहा है गली बनी तो अच्छा लग रहा है अभी बैठे गली में अभी अच्छा लग रहा है आप भी बैठे हो गली में हाँ हाँ हाँ अभी कैसा अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे अभी गटर बन चुका है और वहाँ की निभाई जो है रहती है वहाँ के जो पात्र है हमारे वो भी काफ़ी खुश है और उनकी बेटी भी अभी लौट के आई है और अच्छी खासी है और वहाँ के जो गली में जो रहते हैं वो चौल में वो भी खुश है क्योंकि उनका गटर बन चुका है मुंबई से लाल जहरे इंडिया अनहड़ के लिए